Tago 31 de la tru disolige in Amsterdam. Care ciui, post iom da manco mi de nove revenas al la loca clubo nomata la Amsterdama Rondo, cae lau invito, mi proponis discut temon morgau. Kai la discut temo estas pri la strategioi. Lau kiui oni successas resti sana en la cronvirus tempo. Kai mi gioias che aligas homoi qui necuti maligas alla conveno de la Amsterdam rondo kai mi volas diri al vi carai geoscultantoi ascoltanto e che mi parolo spri la medito serio la anta o meditoi e kai la video serio qui estigis anta o la medito serio facte kai estigis effettive la medito serion char mi pensas nux sociale che ni besonas insulo in de certezzo in tio oceano de ne certezzo kai esperanto po vas ludi rolo nal ni portio do se vi volas aligi morgau, cae eble vi auscultos non la nur la libergitan version, cae tiu case simple bone organizu novain. rencontoin in por pridiscuti la aferon kai kia maniere speranto povas helpi al vi vivi sane kai felice en ĉi stranga nova epoko dankon restu kun ni kai kun meditu kun ni Saluton, cae bon venon a nova Zamenhof amedito. Hodiau Hodio, mi proponas al vi caica in vorto in de Zamenhof el la tractajo e senso cae stontezo de la ideo de lingvo internazia. Sed, la tractajo, pardon, la el tiro, chiun mi proponas al vi, ne recte tushas Esperanton, sed temas pri pli generala. Aliro. Scribas hof rande de la enconduco, ie pagio ducent septdec ses. Dum la homoi, kiwi occupas sin ie cia plei sencela cae sen utila sen sensajo, notu sen sen sen, sen se gi nur estas en modo kai conforma alla rutina ideoi de la amaso juas ne sole ciuin bonoin bono in de la vivo sed anca o la honoran nomon de instruituloi au utilai publicai agantoi la pioniroi de novai ideoi rencontas nenion crom mocoi kai atacoi. La unua rencontita tre malmulte lerninta bubo rigardas ilin de alte cae diras al ili che ili occupas sin je mal sagiagioi. La unua rencontita gazeta felietonisto scribas pri ili spritain articoloin cae notoin, ne preninte sur sin la laboron almenau iom excii, super cio ili propre laboras cae la publico, ciu ciam iras ciel anaro da shafoi post la cri emuloi, ridas cae ridegas, cae ec por uno minuto ne faras al si la demandon, ciu existas ec guto, da senso cae logico en ciui tiui ci spritai mocoi. Bone, mi volas attentigi al ni, do, inclusive de mito la aliron de zamenhof pri la rolo de la mokoi kai atakoi shainas ke mokoi estas clara signo de detruado ne de la ideo nova bona ne bona nur sed de la proponanto de la ideo mem che do fin fine estas temas pri attaco alla persona do tiu spritagioi, che in che foie non i vidas en uh, gazet articolo e kainenur Kai shenas anko al mi ke Zamenhof ne tro, mi diru. Fidas je la sagezzo de la amaso, charli li ste pri anaso kiel amaso kiel anaro da shafoi, kiwi iras post la cri emuloi. Shenas <sighs> al mi ke Zamenhof ne nove pravas, kai... Ci foie mi preferintus che li ne pravus, Cio vi pensas pri tio? Cio non ni povas fari? En nia epoco, dum ciam tiom da informoi estas che ni prescau sincas en la oceano da informoi anta ol capabli electi la verain cae taugain, cae giustain informuin por navigi sur tiu cimaro informado. To, Ni cun meditu pretio pri la rolo de mocoi cae de spritagioi por detrui ne nur ideoin, sed la homoin kiwi portas la ideoin, aparte se novain cae ne facile compreniblain. Unu avide. Tancom provi attento, gis morgau, cae ciel ciam. antauen sin